Mun nimi on Maiju Srek ja on toisen vuoden mediatekniikan opiskelija. Olen itse suunnitellut logoja ja käyttöliittymäsuunnittelua myöskin, sivujen koodaamista muun muassa Reactilla. Vastaan myös so- sosiaalisen median markkinoinnista ja yleensäkin viimalla läpi viestinnän, viestinnällisistä asioista. ollut tosi monipuolista tämä tekeminen täällä. Tosi huippukesä ollut kyllä so far. Mä halusin mennä kokeilemaan mystikonille. Siellä pojat ovat tehneet siistejä juttuja ja toi data-analysointi kiinnostaa muakin. Muun muassa Google Analyticsin työkaluja halusin oppia käyttämään paremmin. Mua kiinnostaa toi UX-puoli ja käyttöliittymien suunnittelu. Sen lisäksi toi digimarkkinointi olisi semmoinen, mihin haluaisin erikoistua tulevaisuudessa. Illustraattori on päässyt käyttämään UX-puolen tota, suunnittelussa on kehittynyt myös tosi paljon. On joutunut ymmärtämään erilaisia teknologioita ja työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa. Et paljon on päässyt kehittämään itseänsä kyllä erilaisissa hommissa. Vimmalapiin kannattaa kyllä ehdottomasti tulla. Et oppii paljon enemmän mitä koulun penkillä ja saat opiskella sitä ja tehdä sitä, mitä siitä haluat oppia.